okutukiriza mu program tuli kukirira wano ku fk television tulina okukola kimu mu ngeri zino nokutwaliza awamu olina kusigalako nga tukola ebyakali program tuli kukireero olunaku olwaleero ŋenda kuba mbatuusako buli kimu ekireka okubanga kiri mu kitundu kyo mu ngeri zonna zonna zonna kiri ludda wakisangibwa kibadde kitambula kigenda mu mbeera ki kyekiguddewo era ki kyetuliko kyekiba kiguddeo tugenda kuba tukuba amawulire mu programu eno agaakagwawo agali mu bitundu byo mu mbeera zonna zonna zonna kyolinaokola kimu kwekumira ku mukutu gwa fk television mu ngeri zonna subscribinga likinga followinga kitereka kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo tuli ku kireero ye puroguramu n'omuwerezaawo katumba fred benawa wano ku fk television sigalako ekimu kijja kuba kisobola okutambulira obulungi mukyo ah, byonna ebifa eyo n'ebifa awaanawaana waffe tuyite be nga tubikuŋŋaanya tunywensi yonna ebeere nga esobola obitegera puroguramu tuli ku kireero wano ku fk television bya munywanyi wange gwe ntuuliddemu program tuli kuki tuli kuki olunaku olwaleero oyinza okwebuuza kati oliruddawa ye kati obikoze otya ye ate nga tulaba bingi basebo ne banyabu olunaku olwaleero ndi eno mukono gyentambude nendaga ekyalo bakiyita kigombya tuli ku lc zino zoolaba ze ofiisi za lc wano eyakigombya kakati olunaku olwaleero tugenda kuba tufuna omukulembeze wa lc atubuulire olwanaku olwaleero ennaku z'omwezi nga abiri mu ssatu lwaki atukuŋŋanyiza lwaki atuyise agenda kutubuulira tuli ku ki tewerabira eno fp television genda osaku subscribinge otulikinge ate ofollowinge bwona obeeraawo ogenda kuba omanya buli kimu ekitambula twagamba nti tutambula na buli kimu ekitambula omuntu wa wansi gyali gye tutuuka kubanga amaanyi g'omuntu wa wansi ge maanyi gaffe ne mu nsonga eyo muneegatteko mikwano olunaku olwaleero twanirize kyeyapasoni owa eros eno atubuulire era gye tuneeyongera mu maaso tugenda kuba tutegeera tuli kuki program bagise tuli kuki omuweereza wonga bulijjo yense nanyonyolese negataako twanirize kyapasoni atunyonyole era naffe tunategeera olunaku olwaleero tuli kuki sebo tusanyusa okukulaba kyapasoni tusanyusa okulaba sebo yewaawo nyabo omuweereza wa programu eno naffe tusanyuse okubalaba mu kitondo kyaffe omutwegaseeko mukolo gwaffe guno ogwokulabirira bakadde baffe ku kyalo programu tuli kuki agambye omukolo gwakulabirira chairpersoni atulaba ayagala okumanya programu bagise tuli kuki kakati ayagala okunyonyoka n'abatulaba n'abawuliriza tuli kuki olunaku olwaleero lwaki tuli ku lc era lwaki olujja lwa lc lufaanaganye bwe luti kati kyetuliko olwaleero tuli ku mukolo okusooka amannya agange nze mujunga james kyamaani wekyalo kyebaita kigombya nga kisangibwa mu mukono municipality mu mukono central division mu muloka ogwenna mu mira ah, okusooka kyetuliko kwekugabira abakadde ebyokulya ebya krisimasi n'okwambala okukozesa awaka nga bwetera okukikola buli mwaka kakati munaffe gwatulaba eyo puroguramu tuli ku kindoozi otegedde bulungi puroguramu ki eriwo olunaku olwaleero omwami kyeyapasoni w'ekituku kino kigombya elosi wano agambye nti kyetuliko kati kwekugabira abakadde oba kwekulya krisimasi n'abakadde ab'ekitundu kino kyeyapasoni abazungu bavuddewa abaleetedde banakigombya abakadde ebintu basobole okulya nabo krisimasi tolozeya bino ebintu tetwetaaga muntu mubitundu byewala nnyo ebweru oba muzungu wabula abantu abokukyalo kuno kwennyini nga bekolamu omulimu guno kubanga omulimu gwae gwakubatukirira nenkuba omulanga nebaga abanaye olunaku lutuuse bajjajja be balina okulya era naye ku mulundi bakikoze enentukiira mufunse bokuletera be bazungu benyini gwenaali eyo kyeyapasoni wetereze bwe babanga abatuuze benyini bakuletera be basobola mulimu ne bagamba nti aa ah, ah, nedda kulwa ekitundu eh, kyaffe kulwabakadde bennyini betuli nabo ah, katwesondemu akantu buli omu kyalina tusobole okula nga tulya ennaku enkulu n'abakadde nga nabo basanyufu basabo ne banyabo kino ekintu tekikolebwa naye kankibuuza ekyapasoni atubuulire bulungi kyeya omanyize sibeera kuno kino ekintu mukikoze kubanga bemuba tebeesobola oba mutima gwakwagala eri abantu bokulembera atuze sibakakamu ogamba nti fetulidde nga tamanyi nti jajja gundi yalidde oba gundi yalidde ekintu kino okikwasaganyiza otya kiri mu mbeera nti abateesobola oba omukwano gwe mulina omukwano gwolina abatuuze gwe balina ne bajjajja ah, kimanyiddwa nti teri muntu atetaaga kuweebwa ate teri muntu atasobola kuwa eh. nolwekyo fe omwoyo gwetulina mm. kwe kugamba nti no tugabane na buli omuoli alina oba talina wabula tugabane akatono bwoba olina oyongerezeeko obanga tolina ogendenaako onjagaza n'okusenguka gyembeera nzije mu erosiiyo obaolyawo wenna akatiira eyo nja kuba n'abantu abandowoozaako mwebale kuba na mutima mulungi kati ekintu kino okikoze nga gwe kyeya pasoni nga gwe oba obadde n'ettiimu yonna egamba nti nejja tulina okukolera awamu tulabe nga bajjajja n'abantu baffe bonna abakigombya tusanyukira wamu mweno krisimansi era amazaalibwa ga mukama waffe gatubeerere malungi nga tuli wamu oba okikoze wekka manye abantu bakyaga kuyamba bannaabwe kyeyaga okikoze otya anyabo ah, tekimanyi nti teri kiyinza kutambula nga oli bwomu ekyobola nomulanga gwabameti kugamba nti webe eyagala e, e, e, okukuyamba kwalagana n'abalala namuyonga olujegere eh, bayambe mutambule n'olwekyo kwanza ne timu yange era nga timu yange mu lukiiko olukulembera ekyamiti basomo ne bandi abo abatulaba abali olunaku olwaleero kyeyagambye ebintu bino tabikoze yekka okutabikola yekka mikwano giriwo ekiti nkikyeya tuwane tukaana obuwombevu omanye ebintu bino byatuukamu osolokanje okukoze n'abantu bangi naye ne twekala ngaobikoze wekka kakati tubadde twagala twabeyayagala okulumanya okulaba kubaani okoze nabo atlist bakakase era bakibuulire ekiddala omusajja byayogera bituufu ah, timu eno entudde emabega wanabo be bantu bwe tutambuza omulimu guno wadde ngaeryo abasusubyemu mm. babiri ye muwandiisi wange ow'ekyalo omwami mulunga fesitoka ayimirireko mulabe ne mwami Lukwago Samuel ow'ebyokwerinda then ne tiimu eyo yonna era tubadde ffenna hmm. ah, kakati kyeya abantu bano abakuwadde ebintu ogenza ennyumba ku nnyumba ng'obasaba ebintu ah, okubya lukiiko lwa kyalo kibadde kitya ah, mukadde enkola nga bulijjo fetulina enkola nyingi ezituusa eh, amagere ku bantu baffe okusooka tutuukirira abantu nga tutambula njukunju ekyo twakikola ate tulina omuzindaalo gwaffe gwekyalo mm. era nakwo obubaka buyiseeko mm. okutegeeza abantu nti abange tuleeta ebintu era omukutu ogwokusatu tubadde ku whatsapp yekyalo hmm. era nakonga ebintu biyitirako ate ekirala nga tubyesombera okuva wonna kuba otugamba nti webiri gewaawe nyama kati obiwulidde ebintu baba batte nga babikuŋŋaanya babadde babisaba mu ngeri ez'enjawulo basebo ne banyabo guno n'omutima gulemekoma kigombya yokka abatulaba abali eyo mwena mwena gye mutulabira okusinziira mu nsi ez'enjawulo teyapasoli uh, mwetereeze bwabanga kigombya esobola agambye tebalina bazungu abantu bennyini bakulembera be bazungu be bantu bennyini abatuula ne bagaa nti nedda tulina okukwasiza awamu tulabe nga krisimansi uh, tujaguliza chair person ebintu bino nga bwe birabise ebintu bino nga bweobinyonyodde bwojja obikola obikola ku krisimasi wokka kati fe abaisiraamu n'otulekawa oba ennaku zonna otuwa oba tuyiza n'okuba nga leero tukwatiddwa kyase nga krisimasi nga mubigaba buli lunaku oba buli mwezi ekyo kintu kiri kitya enkolerewo ku biseera ebya krisimasi hmm. buli krisimasi tuyita mu bantu nitufuna ebintu bino netuyita abantu nebajja nebabitwala oluusi neku kasika naye ate mu nnaku eza bulijjo tutuukira mikwano gyaffe kampanis ah, masomero ah, ah, mm. n'abantu abalala ab'omwoyo omulungi mm. naye baaba ekyalo kibaawo mu nnaku zino eza bulijjo ezitali zamasanyu watugambira wonna hmm. byotekeratekera ajjajjaffene tubayita oba oluzi tugenda mu bifo byabwe gye babeera kubanga tuli jjajja ali ku kyalo kuno hmm. tumanyi awakawe wabeera tumanyi nenamba ye era bwe tugamba mutukiira tugendaka otumugamba jje tumukubira nanukawa abalungi abatu abakofuka etelevisioni ah, programu yeyo kati ndooza tugenda tufuna ekifaananyi ekituufu tuli kuki olunaku olwalina kusomezi nga abiri mu ssatu tuli mu kigombya ah, omukulu muwulidde bwanyonyola byonna byonna abinyonyodde naye nina ekibuuzo kimu eyo gye nali mwerosi gyetera okuwangalira omuntu omu yatuyitamu natugaba nti ebintu bino byemulaba byabakadde bwe byagenda tebyatuuka kakati tugenda okwenoonya ku lisiti nti ate banange nagamba nti akapapula kenawandiiseeko ate nkuba bwe yatonye yakatutte kakati kyeya abantu bano olina abantu bojjukira wabawandiise wabakutte mumutwe oba tumanyi bumanya nti gundi ne gundi be batuwadde kubanga bali eyo balaba era bajagaze nga nawaayo ekumi zange bbiri nga nabatwalira essuuka nga teyatuuka abantu abo olina nteekateeka ki ebamanyisa nti ddala ebintu twabifuna kati okusooka abantu bafe abali ku mikutu e, egyekyalo kugeza ku whatsapp disiti mm. bagifunye yonna buli muntu yenna beyawaayo era mm. n'abo abajajja tugenda kubateekayo then bawuliriza omuzindaalo era bawuliriza amanya g'abantu abo naye nga ne lisiti twandyetaaze omuntu atwaba ku tv mm. agimanyeko ate nebajjajja bali wano okimanyi abasinga ti bali ku whatsapp eh. ate namatuuka ge tegawuliza muzindaalo eh, era nabo kibakirungi wetusoma amannya eh. ne bamanya bani abo aba abawerewaddenga ku lisiti mm. kuliko amannya agamu agasembyeyo agataliiko ngaataano oba mukaaga naye mbadde enjawo omwandiisi wange akusomeremu amannya ago owulire ne bye baatuwa ekyo kyonkoledde atulaba ali ku fk television ekyo bwe bayita obwerufu erosen nekomeseza nnyo era mukulu gyoli yonna giratusenguke tudde mu erosen okubanga ye erabika ebintu byayo ebyomulembe guno omwerufu kakati katwanirize omuwandisi atusomere era tumanye nawe ali eyo omanye ddala ti sente zo sukaliwo enkoyezewabwayo n'engato byonna byatuuka ye erosi gyenasoosa okulaba ng'erina obulamu obutambulukufu saba takandise obuwandiisi atuyitire mu mulisiti ogenda gisomera mpola abantu bano bamanye era be bagenda okuzaayo obubaka nga n'oli ali eri alaba agamba erinnya lyange nga sirikulidde tuleme kwekwasa titwagasoma nga twaluya naye tugasome naali eyo alaba ne bajjajja abatudde wano bamanye baani abayimiridde nabo okulaba nga enaku enkulu baziyitamu bulungi sebe okwaniriza nyo neyanzisa nnyo ah, nyaba okupresenta wamu n'abatulaba kutuli kuki amannya mulunga festo omuwandiisi w'ekyalo kino ekikulemberwa kyeyapasoni mujunga james bano nyabo mubumpimpi purezenta be basobodde okutuusaako ebintu bino byonna nga wobiraba wano obugalo bwabajajja nga mubuzeemu awo anbereseza mukaseera kafaanana bwekatyena agamba nettami nokwo okutoola mumbeera efaanagana bweti betonno twogera kubagamba nti mukama we mujje abaddizeewo taana tuwerisi eyo naffe tunewulira nyabo tulina praise and president eyatuwaddekirira sukaali kiro y'omuceere n'omuti gwa sabuuni bajjanja muwulidde omukalo musuubuzi senyonga mm. atuwadde katoni ya omunnyo tulina mukyala nakalembe roscovia atuwapeya esuuka tulina mukyala nabeeta nanteza elizabeth silingisa emitwalo kumi gyatuuka tulina mr sakwa andrew kila atano ya sukari tuina omuchala namata silibia yatuwa devulanti emu natuwa pia zenga tokumi nengo ye ngazili ya satu munana tuina omwami kubwa da yatuwa desini senkumi tano aba premier academy aba kulembirwa madam Lloyd batuwa distance emitwale etaano tulina benson beach gardenis nga bakulemberwa manaja muwanga william kiro kumi ez'omuceere tulina omwami musisi wamu n'omukyala nakawuka maama nakawuka batuwadde kiro ya sukaali n'omuti gwa sabuuni tulina omwami sempa john mitwalo ebiri n'ekitundu gye yatuwadde tulina omwami kivumbi moses siringisa emitwalo ebiri zatuuse tulina mukyala aleni siringisa omutwalo gumu gwatuuse tulina omwami mawanda maiko siringisa emitwalo kumi zatuuse musawo musokera mmeka e wamu n'ab'ennyumba ye batuwadde kiro bbiri eza sukaali ne batuwayo komeseemu ne batuwa n'akatimba k'ensiri tulina omukyala tulina omukyala nandera florence yatuwadde ensawo y'engoye kujja fred yatuwadde emiti kumi egya sabuuni wisita ono yedube sempaata atali oli atasasula boda yatuwadde katoni y'omunyu tulina omwami banwa isima yatuwadde kinsa emitwalo etaano tulina aba discipleship church abakulemberwa omusumba senfuka batwadde kiro ataano ey'omuceere tulina shopping center batwadde kiro ataano ey'omuceere nga bakolerwa bakolerwa omukyala nanyonga resite nanyonjo resite batuwadde kiro ataano ey'omuceere Papa Review Motel. Abasange bamange. Papa Review Motel batwade sinse mitwale etano. Mchara mchunga yatuwade nsawo yengoye. Nina omusomba muswata yatuwade sinse omutwalo gumu owa St. Gideon Church. mwami Derek Sebalu yakwadde sinsa emitwalo ebiri tulina omwami Kiweme John yakwadde kiro abiri mu ttaano ez'omuceere tulina omukyala Namuteri Anet yatuwadde ensawo y'engoye tulina omwami Lwasa Adrian yakwadde sinsa omutwalo gumu Basi of Life Church ngabakulembera omusumba sali akwadde sukaali kiro bbiri akawunga kiro tano sabuni emiti ebiri wamu n'engoye tulina mukyalo oyimba yatuwadde omuceere tulina omwami semakula kanso kanso semakula kanso semakula mu byakatuuka atuwadde emigaati natuwaomugalo abajja muberekeresa mikwane bera sinungi atuwadde emigaati natuwa ne kira ataano ey'omuceere abo nyabo bezenta wamu n'abalala abakyatuuka be batuwadde ali ebbali wange ye alina omutima omulungi nti weyatudde ate n'alowooza ku bakadde bakulembera n'agamba aa ah, aweva makindi kyeyakwasomyeze byonna mbisobola oba oliawo nange neetaaga yatugambye wetwale tutandika ekintu ekyanyumidde nti mu bulamu bw'ensi eno tewali ateetaaga buli omu olina kyewetaaga naye kisinziira obwetaavu lwa obukomawa naye nga fenna twetaaga bwe yalowooza ekyo naga nedda sigenda kulya nzeka kampite mu batuuze banga abalungi natwala abayise bazungu be kubanga ffe tubadde tulowooza ebbanga lyonna lye tumaze nti bazungu be baleeta ebintu ne bagabira ekyalo naye kigombya ekyusizza obwongo bwange n'entegeera yange nti ffe ffennyini tusobola okubeera abazungu baffe ne tugamba nti nedda newankubadde embeera eribweti newankubadde ebyenfuna biriwo ebiti nedda kino kifuuse bwe kiti tusobola okukwasiza wamu kindetedde okulowooza era n'okubaga yatulaga ali eyatulaba nti buli lwe mukwatiza awamu buli lwe mweyamba nga muli kitole mubaako kye muggusa nga erosi ya kigombya esobodde okuliisa abakadde si lwakuba nti ebaliisizza nnyo bagenda kukuta nnyo naye atulisita akatono ako abatuuze ke balina basazeewo bagabane ne bannaabwe ovuwiki ekintu ekyo kiba kirungi nnyo nga ddala mu sizoni efaanagana bweti mu mazaalibwa ga mukama waffe yesu ago gennyini ogenda kulaba kristo ng'akyali ah, azaalidde yatwaliddwa mu makaago sibwakuba nti aze n'omulaba nga atutte naye olwakasukaali kogenda okunywa olw'ebintu ebirala gye bannanga enjogera kuno ne kuli kyempaso abantu bano tulaba buveera akati nga bajjajja waliwo erosemu gye twali ne batuyita ne baleeta kamera nga bwemuzirese ekyamazima nga batusibidde amayinja mu bokisi era bwe twagatwala bwe tuti ne tusumulula olowooza yasigaza obukulembeze naye ng'ate kamera zimaze okulaga nti ebintu akoze atya abituwadde naye nga byatuwadde mayinja kakati mukwano gwange nsaba atulabe eyo kyeyafasoni wange mumuyambe ebintu bino tubikole bulungi kakati nsaba ali ku kamera atuddeyo ali mu tulaba osooka obikkuleko obuveera katonda bubikula tubuulire biki ebirimu byogenda okugabira abakadde oluvannyuma obitulage tetwagala bajjajja kubatwala awaka bagende n'akabokisi naye nga batutte amayinja wamba bajjajja kiri kitya ah, obulidde nawo bata bakyagala kye beetaaga tubuulire bintu ki byogenda okubawa ebiri mu buveera buno era olondeko ku buveera otulage nti ebiri muno kyekino nekino nekino neyansasema ewaawo kakati kile emu ya, ya, ya sukari tusamo mucere kilo mbili tesemu sabuni ono obuwanvu bwe buti buli kaveera eteekamu na kapakiti k'omunnyo kano ate kwe tumanyidde nti omuntu kwajja okugenda awo ku ngoye erondere olugoye yerwawera lwazinga okukwagala bayagala kyakwebika bayagala kyakwambala ku mubiri oba mu bigere naye nga buli muntu alina okubanga akuli olugoye ate nekyokulya ate nga bwetulaba ebirala ebyakajjanabyo ate awa ku programu tuli kuki ah, eno ye fk television omuweereza awo nagambye natulidde munywanyi wange amaanyi ayeso nanyonjo reste ah, kankati nno nga bwomanyi eh, nti eros eno yo yamukisa era yamukisa kati tubadde tukyali awo ne bokisi y'emigati neyingirawo naye bantegezeza abakulu nti bajjajja abasinga obukadde ennyo benaatera okutuukako eh, be bagenda okufuna omugaati kubanga emigaati egitumala oba oli otukirize mukama otunaviira atona emirala ginaaba gituuse naye nga kyo emigaati gikyali mitonotono ye bajjajja abasingako benaatera okutuuka abakadde ennyo awo be bagenda okufuna mu bino ebintu gyapasoni byatulase tugenda kugattamu n'omugaati kubajjajja eh, benaatera okusanga abakadde ennyo si kyekyoma bajjajja Aulize, kakati ya program ya fetuli kuchi F4 Television Mweleza wonga mlicho Mbele na nyojo reste ya Tulide mnyanyi wangi Kakati chaya person Evi, tumunange vale kuwa wama Sama bajali ya tumuwe kuungalo Pelize kwari watu wa mainja Watu wa mainja na ye Kwe vale abantu Kutu wa sivida mainja Kwa kusobolo kwe Kwa kusobolo kwe Kakati, vasewa ne vanyavo Ndozo mkolo kutako kyempaso nogenda tulambika ebintu bino tubibasanza mu butebe bwe batutte oba bagenda kujja babipiking kubanga obute bugenze ndibaddayo kuwaka kwetegekera era akacere kobawatte balabike nga bakatandika okunyumirwa amazaliwa ga mukama omaya jajja si kyekyo owulidde bajjajja kakati tuwe enteekateeka eh, ennuŋŋamu tugenda kikola tutya engoye siriza jajja kutuuka n'alondamu kubanga bwe tulonda we tuti bwalonda akantu engoye ezo bwe baadde bazituwa bafuddeyo ku myaka gye tuwa oba baatuwa tooli kyalina ah, abantu gabayo ebintu buli omu yalese kyalina omu yalese kyalina waliwo abakute ku byabwe ebiri awaka ate no wabaawo n'abaguze mu maduuka kakati eh, enkola ejja kuba bwetyo toyinza kusiimira mu muntu kyakwambala naddala nga jajja saagala mubasiimira ah. abontabuka jajja oba afune omuntu oba ye eh. bajje beeronderewo olugoye lumu mm. asobola okugamba nti kyakwebika mm. oba gomesi mm. oba kiteteeyi e-, ekikuluka kubanga atwala olukweru oba peya emu mm. eh? Eh. gabeera amasuuka atwala abiri gagafaanagana mm. kati bwesiba ngoye zabato omanye abasukulu gyetuli eh. atwala abika abasukulu nzikirizibwa okutwala olw'omusukulu netwala nesuuka netwala nekiteteeyi netwala nejaketi na buli kimu mbadde ndowooza eh. nti olwokuba nti buli ali wano twetaaga atwale buli omu twetaaga atwale tujja kusooka tuyitemu laawundi buli omu ayitemu buli omu ayitemu bwezinaaba zikyaliwo hmm. ate tubayitemu mbeo kati mufunze kiri mwekiti nti jaji agenda kujja ngengoye ezo weziri ah, ah. kamera nga bwezifunye obulungi eh. nti agenda kugamba nti aze ah, kana akakondo kenjagadde nti wakwata akakondo asookaddeyo then tunayita muraundi eyokubiri mm, petano omanye omusamusi kyayagala zingala nnyo kakati ndoza tutegedde enkola bwegenda okuya kakati ekirala ekibuuzo ekisembayo bagenda kusituka batya ogenda kusoma mannya ogenda kiki tugenda kusituka tutya kubanga fe abakadde yeya fe abakadde otumanyi tetusobola kuyimirira nnyo mulayini bijja tukoya ate tetusobola kwesindika ekyo ekintu okikoze otya ekola nsabye omukadde abeera ngaalina omuntu we owamanyi gwe yazze naye kubanga okulonda olugoye kutwalamu obudde tugenda kusooka tufuneyo bajjajja bataano abakadde ennyo kayitemu mm. era e, e, musaya kino njagala onzikirize e, nsooke embalage mm. engoye zakikaki mm. omuntu azituke nga amanye olugeye lwakolaki lwayagala kino ekisooka eno bali mutulambululira otuuke ngaomanyiwa wogenda okulagawoolonda muziraba era muzimanyi ngoye ezingirira wano zaabaana wetegereze bulungi nina ekintu kibi kyembadde kusaba gavumenti eno eri e, e. okubanyi kyakuyita abakadde nti abakadde nnyo nange ntuuke ngambe naatera kubanga aliwo nooli agamba bamugaoli mukadde nagawewakadde nze sinnakula nange okuze sinnakula kakati ate wano e, nja kwagala okukula kakati mbadde nsaba ngaebintu bwe walowoozesa hmm. nga tetuliiyo abakulu mumpe ku maloboozi nga gali wansi nnyo nga bwewalowoozezza nga tetuliyo kubanga bajajja tewamala twebuuzaako si kyekyo n'obikuŋŋaanya tetutaali n'okkiriza n'obiwandiika abantu bebakwate nga tetwaliyo n'otuyita nga tetuliiyo taata ne tujja ngaebintu obitaddewo kakati ffe baani abagaana bwoga nti jajja gundi ne gundi kubanga gwe otukulembera ate gwomanyi nti ono bubu mukadde nnyo naye ate gundi amusingako wamba bajajja kiri kitya okirabye kakati ekirungi gavumenti erina bwe yakiŋŋombezaamu nekola etya esooka ejamuyoba emanyi nti bakati ennyo nnyo nnyo taata era nabe yetuliko wano nga gavumenti yaffe eyakigombyaabakati abali mu kitundu kino mm. nga gavumenti ekumanyinga omukadde waayo gosooka oveeyo obuterevu bonna nti abaliwo nebamanyi anti aye balabakinaana mm. buli alina ekinaana nga gavumenti emumanyi nkyali kusaidi yammwe gavumenti kwenna ekumanyi naye bino ebintu byaffe eh, eh, eh. yaloda kati muzeyi mwamadi ah, mukadde nanziri eriyosi teboyosenga wange mama tusanze kulajajja webasoma atenda abiba mukadde emabega mukyala kayongo ah, mukadde nakuwanda robina john kamosi sibe bakadde ba gavumenti abo bali eh, bajje berondera ebintu byabwe wano bajje nikwana abatulaba program tuli kuki program program tuli kuki twagambye tuli mu kigombya ekigombya eh, nesangibwa mukono yinza okwebuuza basangibwawo olukwe watoni eh, odaka omwandu kati awo wewali eh, ah, kigombya abatulaba mikwano abali ku abali ku fk televisioni tuli kuki ye program baaba abaana ab'obuwala obalabye obalabye abaana ab'obuwala <laughs> erosi yasazeewo yasazeewo erye nabo bali mu kunoonya ngoye balonda engoye engoye ezabantu bebaziwadde abatuuze bakigombya bebaziwaddeyo abantu bano basobole okulya krisimas banzikiriza <laughs> abaana bobuwalaza embamba kwasa n'emigaati yonga bannaga onowulira abaana bobuwala bajjajja yes eh. wauna muwala munange jagwa muwala munange wamasokote wano nebino nabyo tumale okubifuna simanyi oba kamera yange efuna bino ebintu kakati eh, bibino afunye yuna mukwatije amba mwala munango birabye wetityo eros yakigombya bwetyo wekola ani omulala nabo bebajaja betukiriza abatuuze bebakiriza okulya nabo krismas kakati kakati kakati kale bajjaja musoke muteyomutule ndowooza kamera zibafunye kyekye omuliro otya wangi erositekyebafasa n'omugamba osanyusa Kwa ate abaana ab'ekitwaba bakuwadde ebintu ne babikuŋŋaanya owulira esanyu nga lingi Kwa ekyekyetamanyi katonga byekwani mubibulize mikwano abo bebakadde abafunye gavumenti tomewoyoleyeya kati mbadde nina endowooza bwenti nti bajajja abafunye mu fezi esooka ekimanyi nti bafunye ebintu fast class bono ebatambula bakolaki olaba otya amanya yegwani kakati krismas uh, tegendedde bubirowooza ok akati abatusukulu abasonza ebintu ebyo ne berekereza oh, oh, bawamupakaki obagaliza emikisa gyonna ok kakati ate waliwo omukulu eyakikumyemu omuliro eyakitambuzizza nagamba nti nedda tulina okikola bwetine bwetuti yomugamba nti omukulu mujimu nagyegusa mwana wo eh. eh. kale oli musanyufu nyo tunulamu eri kamera obagambe nti ebintu obifunye tofunye mayinja kale k kale oyo yejjajja yejjajja katufuneyo um, um, omukadde omulala atubuulire sebosabisa okulaba krismas ofunye ebyokulyabyo bubaka ki bwolina eri abo abaikuwadde nobubaka bwetuusa ku erosi yaffe yakigombya yeyateesa nayega nti abakadde baffe balina okulya krisimas naye n'olwaleero ne bayitaayita mu bantu baffe tetusobola kutambula naye bo be baafaayo ne bayitaayita mu bantu ne batufunira ebintu bino kakati byetuliko esanyu lye tulina yamwoki wagonja obugalo obwo bwowulidde bwaba bwaba bwaeaaso mbadde mateeka kulizabali eyo bambi nammwe mufe ku bantu owuliddwa onagamba nti jeyabasoni we kwafiira se mumanyi mujunga tugati webale nnyo webalireta kubanga bajjajja basanyufu kafune jajjona ali mukuba mu ngalo mikwano programu jajja tubikujje <laughs> esanyu olina linja awuya tasobola nakwogera jajja onaku olwaleero okunya ebintu ah, banya babikwajja abakikomye babifuwadde osanyusa nnyo amina akirapasoli bagambye owangale nyo jajja byofunye birageeko abantu bayinza ogati ofunye amayinja jajja ofunye mayinja okoje bita esukali Yeah, yeah, yeah. vanje tinomukamateyaniwa munange avana vevandi vanite tingamukama teyaniwa munange avana vevanu mukama wevale kuvanange yesu wevale kuvanange onyange nopane mitu ojeje wapesanyu alina linjinyo basananyoyano ya programu tuli kuchikatudeyo wa chapasoni atuwulile ate etitako chapasoni kete tuli mukulya christmas n'abakadde wamma kakati mukadde munange oli otya baka ba bintu byabakadde ate ndaboyimiridde nga nze kyekiribwawo tuli kuki okiikiridde mukadde seikalooli kati owulira otya okubanga olisimbiza ebintu ebyo kulwa jajja oba ku obusembayo bwobwowa kyapasoni owekyalo kino n'abantu abatwadde ebintu obubakaki kale teyanzisa jakya mutulabire mugambe etumutumidde nnyo ah, kale kale programu tuli kuki eno efuka televisioni mulaba kati fena twebuuza tuli kuki laba omwana ow'obuwala ono bannange kiamaani owangaale nnyo ogenda kunsengula ku kyalo gyembeera nsobole okujja ku kyalo kyeno sebu tuli kuki tuli ku mukolo ogwabakadde kyeyawekoledde omukolo gwabakadde balenye webalira eddala kati ani kootwalidde ebintu kubanga ndaba mukolo gwabakadde ate kootunulanga bwetunula maria tereza owulira otya okuba nga jajja bamulogozezaako muzina ennaku eh, kubaka ki bwolina amaani yasinga natera okujja musinge kale teyansanye teyanseke abatulaba television program tuli kuki kade munange jebaleko naye nga tuli kuki okwa kusembayo nili abatuuze ah, okusigadala okusokerala mbagaliza krisimas ennungi nekyamaani bakube balina batala okutubeererawo okubeerawo abavubuka abakadde n'abantu bonna ab'engeri zonna ab'ekitundu kino kale gwakikiride jaja egwalo nze kabya isaac tambi kale jaja mutulabire nnyo jamani oye bajajja munziremu jamani oye emukutwala nowulira jamani oye naye gasira awo oli mukadde eh, robina mwanje gwokiikiridde kati owulira otya okubanga eros n'abatuuze babalowoozesako ne bagamba nedda abakadde nabo kabafune ku kyokulya abakadde kabafune ku kyokwambala owulira otya muli kulwa jajja kulwa maama eh, kati bubaka kiwe olina erikyapasoni wekyalo jamani ukunde kunde era tavako kwajikirite mama yekwani kale mama mutulabire mugae tumwagaliza krismas enungi ah, n'omwaka omugya ate kubere gwa mirembe teyanse tetugenda kumala kufuna interviews no abakadde tetugenda mwefuna ebintu tula mu ntebe tula mu ntebe eno ye program tuli kuki nawaliayo webuuza ti kati oli kuki tuli kuki <laughs> eh, program tuli kuki mwebale nyo mwebalire ddala elosi yekikobya ate mwe musinga ate bana abakate ate bo bakola kyanjawulo jajja omulabe bwakebere ekiteteeyi jajja krisimas ogenda kusabula ogenda kusabula ogenda kunyuma enaba eh, kyempola mpola fenna nooza abasigadde si kyokyoba walonzeemuade eyekiikiridde buli mukadde eyekiikiridde nga tebakukiikiridde eh, kolebwetiti buli eyekiikiridde oh. ekiro bakulonderaomulondera oh. obugoye inyumba tuyingireyo omwomu bannange ndikwa emyaka gye tulina sijja kwesindika kanjuluze bulungi abantu twagala bagali nojaja kutuzaa twamwadde akagoye akaba akayulifu oyo omwana yakiikiridde jaja wa myaka emeka jaja wa myaka emeka tomanyi alinga mu nsambu bwe bagambye kati omutwaliremu ne katoku jangu jangolondera akalala nga jjajja gwe wakiikirire yakubuulidde ebintu byayagala e eh? nagambo kyomukiikirire basoneyo pulogulamu tuli kuki omwana akiikiridde jjajja mu kristaayo keberaawo okulaa okubalira jjajja kasaya kugambye ebintu ate okuyiiye yaredi muteeko tookwe agatinga bifuuso jajja ye tolawalira kajja kunyumirako wangi kwa tekajja kukola omanyi yatumye kwekwa omutegeera kanakola oba tekakola tekajja kukola mulondere katopu akanakola omwana yatikirire londa kakwatireko kano afunye kano basawo ne banyabo jajja mukristaayo yakiikiriddwa Erega nkugiye kirogo yasindize bwe yasindize kakaseera kano ali mu kulonda agambye nti amanyi jjajja byayagala amanyi jjajja byayagala namuba namukolera jjajja kanjuluze mukamera balabe ono yakiikiridde jjajja program tuli kuki efuka <laughs> televisioni yakiikiridde jjajja omukristaayo kakati kunanakabeera wali otwalire jjajja ŋŋenda ku mubuuzo oba yabifunye ate era njagala n'ebifaananyi gamasokwambalamu nanekaaneka puroguramu tuli kugifuna wali akaveera kajjajja akaveera bakatutte abadde teyafunye engoye mutesa akatute ate teyafunye engoye nagamba ojja omukiikirira olonda engoye naye okakasa bulungi nga byomulondedde byenu tunula mukama era tunula mukama anaabyagala anaabisima kale mukama nga erosi omwaniriza nyo tumwagaliza krismas enungi agenda asabule ye program tuli kuki kati basawo ne banyabo wagisebo ah, gamba zima abakadde buli omu afunye abakadde fena tufunye mumpa obugalo obw'amaanyi nga bakadde fenna tufunye ah. kumtesa mtesa kwa mkama wange waliwo abantu abali awo abatali bakadde lwaki eh. tebayimira tubalabe okoza ekintu abakaddebino ebintu byabakadde lindako kyeya ebintu bino byabakadde wamma n'abatali bakadde tubawe oba amukwabukale wamabukama nti tubawe ah, obwite kakati era manyi ejja kusigala era tujja kyeyongeza kakati bali eyo nga nga toli mukazi tuje wano nga tofunye nga tofunye ate buli afunuka simu nga tofunye tetukuswaza mu bantu natomanyi kugirayo mu kamera wakati eh. eh, asoka kamera wakugirayo ali eyo nga tofunye ngaoli wano si bantu babiri mu famire emu 啊，你看到吧，这个，不是我，弄的酒款，哪能拿咖啡了？那为弄的，我我我可以拿咖啡。Program tu ni kuchi, tu ni mchigombia. Eros, si, wano. Uwe na wano. avaayo nga owomwoyo omulungi ate tuze kukyalo mukyalo kuna naye ate ebyo ebintu byakuŋŋanyiza mubutuufu aweziza nemitwala ataano nga azijja mu bantu etutamanyi ate ye nazetiamutuufu nazigao nandyagadde abantu njagala reco aeyo reco mukyala eh, wa engeniya kuliro aliruddawa mwanatu aliwa atukoledde ah, omulimu munene nnyo eh, eh. ensimbi zakumanyiza ziwera emitwalo e- e ataano omukyala gwe batwagirije yoono kusanga gyazijja ffe tetumanyaayo wabula kugamba ono mukwano gwange yaleese mukwano gwange yaleese mukyala kolilolet ogenda kutwongera ku ddoboozi omanye oli mumbejja ne munange bino ogenda kutuyamba otwongereko ku ddoboozi ate oba ayagala okumanya kuba programu bagiyita tuli kuki amanya yaddoboozi gwana mukyala kolilola ekyo bakwogeddeko ebirungi ebyereere naye abantu abamu bamanyi okuwayiriza wotabadde omanyi gyayogedde wamma lwaki oli wano olwalo olunaku olwalo kuba programu tuli kuki kyapasoni ah, wafayo ogedde bingi nnyo byakwogeddeko eh, omutima ogwo wakujjawa noba nti nze awebamma kisirina kangende mubalala bambagamba baleete kulwabakadde bakigobya abantu abasinga naddala mu mbeera ezifanagana bwe ziti baagala nnyo okulabirira abantu be bamanyi era be bafaako be bategeera naye gwe abakadde boowa oyinza okuba obamanyi naye tobamanyi nnyo oyinza okuba obategeera naye tobategeera nnyo lwaki mu bonna kigombya era n'osalawo natoyinza okukiwa olw'emyaka gyange natasenganga yaba bayagala twagala bingi naye baabakazi baagala baabula munfuuza abavubuka tebamatira naye abakate baagala butono nga bwokoze waliwo abantu abakuyambyeko boyagala okunokolayo mukino ekintu kubanga omukulu atugambye nti olesa ebintu kumpi bikunukiriza mu mitwalo ataano naye waliwo abantu bewali agadde okwebasaako kubanga puroguramu eno bagenda kiraba bagalinelekyo natatwebasa ebintu byaffe Yeah. amina kati kuba kati kolina eri eh, bajjajja ebintu bibawadde buli kimu okikoze kati tuwa obubaka obwamaa basigale oyogedde ensonga basigale nga baagala katonda bwagawatali katonda ekyanjogedde mulundi binuli mukamanga yajja okunyinyonyola manye ebintu ebimu byansabukako byansabukako agambye everything withoutgogamb nga banyogeddewo kiwulize kakatireto kyeya pason omuwa kigambo kyekisembayo obubakako kubanga tulabyeko abakulembeze ne bagamba nti tukuŋŋanye ebintu ne mubikuŋŋanya bwe muti ne batabibwayo kakati omwami ono ekolaganaayo naye nekyolali olunaku olwaleero kiki kyosobola okugamba abatuuze era ngaobaka bugenda gyayo Mm-hmm. Hmm. Hmm. Okay. Mm. Mm. Okay. simanyi oba waliyo abakadde abampulidde omukyalo ono kyayogedde kubanga okibadde kisana mwengalo ez'amaanyi naye temumpulidde basaba ne bannyabo munzikirize mbatiremu omukyala kyagambye mbatiremu teyapasoni <laughs> abakadde bagenda ate ebintu babitulekera zino engoye zaabwe tunazigaba omwaka ogujja ebintu bino tubiboogere ebyo byo biri biti biri bitya teyapasoni bino byo biri bitya bino ebintu ebisigadde naye lyensawo ya sukaali temulaba eyimirinde tetwegyesigaliza nga eros waliwo abakadde era omukadde bw'aba ali eyo nga ye tafunye sukaali nga tazze ngaokimanyi mukadde mukyalina ensawo yamwe eya sukaali namba n'engoye ziizo ebintu bigabiddwa ne bisigalawo sukaali oyo wau bifise abantu bawadde abakaje bonna ne bafuna kati abali eyo abatazze mbagaga sukaali wammwe asigaddeyo ku lc era nengoye bwe zibalemerawo naso bagenda kuzitwala singa zibalemerawo engoye zisigadde naso tugenda kuziterekera abakade basonde banyama munzikirize program tuli kuki njikomekereze wano kutandika atya ebirowoozo yabijjawa byonna agenda bitunyonyola naye ku lwabajjajja katubaleke nga bwobalaba bakyali pisa ennyo katubaleke bagira balonda ate tunaaba tutiŋŋana omulundi ogujja bajjajja katubaleke tubeerekerese tuli kuki omwaka kakati watubaliriza tufunye wano omwami bali tutubikabye nebisigalawo n'abakubuka nganze ne bona so bamanya nebirowoozi gwange ewo musokoberawo mukigombya kakati ah, owulira otya ngaolina ebintu esanyu lya nsuso kyemani mukigo omugambaki okanyot mpozi ng'akole bukoyi ate mbala yala kumwijjawo naba oyina kyotunoonyako gwanje naba oyina oyo taba musongamu kakati ah, kandabe kungoye ez'ofunye bannange bannangeobulinya bubade butirije kati ofunye nesaati naye ofunyeeko eh. microfone hey. Eh. katiofunye kine sikati kikyenkanaemama abaana omumwe okamyotya okakasa nti omutuuzi okubeera ano nga mukakama alina kuba nga akolagana nekyamaani waliwo abanaanye nti baagala kumugyako ngaafakubakadde bokka naye wamaate gomukubuka ojja mulwanirira kulwayiwawo omubiri baŋambi olina muka okumazina amatonotono ngaweoyagala kuzirira kyaa malengo yesu gomalosiputura awasisikura kati amazina twagalamu gewasenako gewalese wakako kaleke sikekyo nogakima enoyo program tuli kuki osobola tuwamu gani gangera kyemani gagabikuyofunye kale naye mukukola saaha eh. ne mukukola sigiri ndirimu yazinjigiriza okuzikola era gyamaanyi eh. bannange ekituufu teryakale soko tuwemu soko tuwemu batumaliza puroguramu ah, ah. bagambe muleeta mukulu onooleeta oba toleete tubala <laughs> tumanyi tunosobola otuwa amapeera ogamanyi eh. kakati kakati produsa tuwe tuwe tuwe oluyimba tuwe oluyimba tuwe oluyimba kakati ah, kona tawe dulwa kuwatu Kona. Kona. Ako kana cheya. Program tuli kuchi. Kacheya. Ha. Ha. Ha. Ha. Ako ebintu twabagaye nti ebintu ebisigadde ero si tegenda kulyako ah. byonna byabakadde ah, eyakatuuka ajje afune ebintu bye bagambe waliwo omukadde eyakatuuka kakati nengoye ziizino londamu naye kakati abasembyeyo okutuuka kyebakola kimu omala okufuna ebintu ngaotuwamu awo otuwamu golinawo gonna gotaleseye waka eh, selekta nonyi obuyimba bagenda kutuwamu anti tumaliriza program tulikuki tuli kukiye neyo programu yaffe uh, olwalunaku olwayo tukikoledde ekigombya uh, twabaga nti programu eno fe tutambula n'ekiriwo tokolaba kiita tuli kuki kakati mukumayo yego mayigo okukumumira obwo bwamuwaddemu babakwongere bakwongere kyamani wongere ah, mukulu aga sindika endongo omukulu atwongere nagalibaragale deta programu ya fetuli kuji programu eno nabagamba nti ebeera ku fk television genda ku youtube teeka mu fk television programu sinyingi ezikolebwa mwezo mwe muli wajotya mwe mulibeera mulamu kristo mwe muli kyakaga ate mwe muli neno yenyini programu ezinga okutunyumya programu tuli kuki programu tuli kuki tukwate ekyo kyenyini ekibawo olunaku olwayo tubadde mu kigombya ate tulinde olunaku olulala nga tuli mu kitundu ekirala nekyo kyenyini ekiba kiriwo kweyo eddakiika kulwobunange Ah, tosode kuvaona kurayiro ndina nyonjoresten program tuli ah, kuti genda kuyoutube channel subscribe komalo subscribinga followinga komalo kulonga sharinga komalo kusharinga tulaikinge abona tukena kuba tutambula bulungi lwa fk television lwa fk dramatas lwa fk promotions i sign out aniriza mu program tuli kutirira wano ku fk television tulina okukola kimu mu ngeri zonna okutwaliza awamu olina kusigalako nga tukola ebyakai program tuli kukireero olunaku olwaleero ngenda kuba mbatuusako buli kimu ekiriko okubanga kiri mu kitundu kyo mu ngeri zonna zonna zonna kiri ludda wakisangibwa kibadde kitambule kigenda mu mbeera ki kyekiguddewo era ki kyetuliko kyekiba kiguddewo tugenda kuba tukuba amawulire mu programu eno agaakagwawo agali mu bitundu byo mu mbeera zonna zonna zonna kyeina okukola kimu kwekumira ku mukutu gwa fk television mu ngeri zonna subscribinga likinga followinga kibeera nga kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo tuli ku kireero ye puroguramu n'omuwerezaawo katumba fred benawo wano ku fk television sigalako ekimu kijja kuba kisobola okutambulira obulungi mukyo byonna ebifo eyo n'ebifo awaana waana waffe tuyite bega tubikuŋŋaanya tubiwe ensi yonna ebeere nga esobola obitegera puroguramu tuli ku kireero wano fk television